Вітіскоп. У мене в топ п'ятірці героїв. Я думаю, без несподіванок топ-5 пілотів чемпіонату. Тому що не можна не назвати героями Хеймлтона і Росберг за той спектакль, який вони влаштували. Не можна назвати героєм Дані Рікард за те, що він робить у чемпіонській команді із чемпіоном світу. Не можна назвати героєм Фернандо Алонсо, який, дивлячись на виступи Кімі Райконена, витискає, ну говорить про 110%, тут, мабуть, усі 200% із боліду Феррарі. І не можна назвати героєм Валтері Ботаса, який е, минулого року, попри дебют, перший сезон, ніхто не очікував від нього чогось суперсерйозного. Плюс пастор Мальдонадо був орієнтиром, теж, мабуть, не найкращий орієнтир для старту чемпіонату, старту кар'єри Формулі 1. Але в цьому році він розкрився повністю. І останні гонки це е, головний претендент на те, щоб затьмарити ще й Дані Рікардо. Тому що поки що Дані Рікардо це відкриття чемпіонату номер 1 а Валтері Ботас на другому місці. Ну, согласен. Я еще, э, наверное, дал бы тоже звание героя одному человеку, о котором, к сожалению, у него нет возможности, чтобы о нем много говорили, это Жюль Бенки. Все-таки человек добился действительно где? На исторической трассе в Монако. Э, Да, можно сколько угодно там смотреть, при каких событиях это было сделано, да, что там очень много машин сошли, но все равно. И человек за первые 45 гонок в истории команды принес ей первые два очка, и э, команда, которая в конце концов сейчас находится выше Заубера, на секундочку. Вот. И я думаю, что раз мы уже заговорили о Заубере, можно переходить к топ-5 неудачников. Так, топ- топ-дно, і тут, на жаль, команда Заубер точно займає щ- міцне місце у цій кампанії. Е, антирекордна серія. Е, 5 вже, из 11 гонок, 5 сходов двойных. ну, Такого не було ніколи в історії цієї команди, яка від початку завжди була десь у верхах е, з першого ж сезону. Вона завжди удивляла. Вона завжди дивувала. Так, це та команда, від якої можна було чекати чогось. Ну цього року вона дивує якраз і знаком мінус. Ем, команда Макларен теж має бути в цьому списку. Е, Безусловно. Так, можливо, через те, що минулого року в них був невдалий боліт, і цього не варто було чекати. Але тести були успішними. Була новітня задня підвізка, був успішний старт е, з подвійним подіумом е, на гран-прі Австралії. І потім все скотилося до того, що Ерік Бульє бігає по базі, шукає оновлення, не знаходить. І команда вже зараз говорить у відкриту, що із Батоном швидше за все контракт не буде підписано. Рон Деніс говорить, що йому треба свої результати підняти при цьому забуваючи, що команда не дає їм боліт для боротьби за цей результат. Магнусона, я не думаю, що вони після цього сезону якось е, витурять із команди, тому що це буде занадто е, брутально для такої молодої карьеры. Да, і еще одним із э, я би, наверное, хотів назвати Філіппе Массу. Э, человек, который уходил из команды Ferrari, да, под предлогом того, что... Э, мне не я, дают ехать. Мне да. не дают ехать, я нахожусь под постоянным давлением Фернандо Алонса, и меня это все угнетает. Вот я сейчас приду в Вильямс, я раскроюсь, и я поеду. Ну, по крайней мере, так говорили все болельщики, э, которые прекрасно помнят все эти проблемы, через которые пришлось проходить Филиппе на протяжении там, всех последних лет. Но нет, на фоне молодого напарника и относительно неопытного Э, что мы видим? Мало того, что э, результатов нету хороших, то есть даже когда он доезжает до финиша. И вот второй аспект это то, не что да, он, он не доезжает, у него какая-то непонятная аварийность, вот тоже сколько раз мы не обсуждали, я говорю, что просто э, все же находятся да, в одних условиях, но почему-то там тот же Алонсо, тот же Райканин, но все равно как-то доезжает до финиша. Вот. Филиппе, конечно, я не знаю, либо тормозит позже, либо поворачивает не туда, куда надо, да, як це було там в случае з Магнесоном. Добре сказав Джонні Хербер про нього, що Філіппе думає, що кожен йому має поступитися, і він ніколи не визнає свою провину. І ось е, такий майндсет я завжди правий і призводить до його аварії. Якщо кожного з них розібрати окремо, то здавалося б, там гоночний епізод, там провини когось іншого, е, там, е, як з Пересом було, ну майже 50 на 50 все ж таки Перес винен. Але це кожен раз Філіппе Маса, і він кожен раз там. І тут же замислюєшся по неволі, а можливо, і пров... вина якраз у цьому в масі, та що він знаходиться в таких епізодах, що він не залишає місця суперникам, він більше ризикує, ніж слід. І він не дає головного результату. Як говорить Франк Тост, або ти даєш результат, або це просто балаканина. І з масою це поки що просто балаканина. Все команді дає Валтері Ботас. Так, да, повністю согласен. Вітіскоп спортивне відео.